सीबीआई ने वरिष्ठ पत्रकार और एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय राय और उनकी पत्नी राधिका राय तथा कंपनी के सीईओ e विक्रमादित्य चंद्र के खिलाफ वर्ष 2007 से 9 के बीच में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई निवेश के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया है उन पर धोखाधड़ी भ्रष्टाचार आपराधिक साजिश के आरोप भी लगाए गए सोमवार रात को दर्ज किए गए केस में कुछ अज्ञात सरकारी अफसरों तथा अन्य के नाम भी है बुधवार को सीबीआई की टीम ने कंपनी के सीईओ चंद्र के निवास पर छापा मारा सीबीआई द्वारा दायर एफआईआर में कहा गया कि एनडीटीवी का गठन 8 सितंबर उन्नीस को किया गया था इसमें प्रणय राय राधिका राय तथा Narayan K V L Rao retired I R S अधिकारी पूर्णकालिक निदेशक थे जबकि विक्रमादित्य चंद्र सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक थे कंपनी ने मई 2004 से 10 के बीच विश्व भर में करीब 32 सहायक कंपनियों का गठन किया ये कंपनियां अधिकांश टैक्स हेवंस कर बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाने देशों में खोली गई इन देशों में Holland Britain Dubai Malaysia Mauritius शामिल है इन कंपनियों का कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं था और ये सिर्फ वित्तीय लेन देन के लिए बनाई गई थी और इनका इस्तेमाल सिर्फ विदेशों से पैसा लाने के लिए किया गया कुल मिलाकर यह भी कहा जा रहा है कि एनडीटीवी समय सरकार के निशाने पर है और एनडीटीवी जिस तरह से अपनी बात बेबाक तरीके से रखता है उससे यह कहा